سلام علیکم و رحمت الله دوستای عزیز امیدوار هستم همگی شما جور صحتمند سر حال بوده باشین امروز نحو آموزش ایره میبینیم چگونه وای فای های موجود در کامپیوتر و یا وای فای های اطراف خود پسورد خودشان به نمایش بگذاریم یعنی پسوردشان پیدا کنیم برای انجام کار در قسمت استارت مینیو آمده نوشته میکنیم پاور شل ال که البته پاورشل شما میتونید در سرچ باکس هم نقشه میکنید پاورشل رن از استراکتور میکنید پاورشل ویندوز بعد از اینکه پاورشل باز کردیم در این قسمت نشمش میکنیم نت شما میتونید این ها رو هم در سی دی اجرا بکنیم به شرطی که رن از ادمنستراتور استراکتور بکنید دی خوب خب نتورک یعنی نت اس اس یعنی نتورک شبکه های ما را دبلیو و یعنی لوکال نتورک یعنی شبکه های محلی ما را چی بکو شو شو پروفایل یعنی تمامشان پروفایلایشان بر ما نمایش بده یعنی نام جزیاتشان بر ما نمایش بده خب این نام بر من نشان داد مثلا all user پروفایل مثلا اپتیک وب و است ات 700 است و خب انواع مختلفشان مختلف تعداد زیاد از وای فای موجود است اینجا چیکار میکنم دوباره پس همون گزینه نت sh لن اینجا نمیگیم شو پروفایل این بار میخوایم که پس جزئیات های این پروفایل داشته باشیم پس چی میگیم اکسپورت که برای ما را اکسپورت پروفایل بعد چی بعد دست شما مشخص کنیم که در کجا آ ذخیره کنن این پروفایل فولدر میتیم مسایی ما میخوایم در طرف سی زخیره شد بعد از او سلش بر چی بکو کی کیشم مسایی و کیشم بر کلیر نمایش بده نشون میکنم کلیر لیر کیش هم پسوردش هم بر من برای ماهش بگذار بعد تایپ کنیم انتر میکنیم میبینیم که اینجا تمام تمامشان چی گفت سکسسفول سک مثلا اپتیک ویب سیفت it in folder خب یه موفقانه ذخیره شد با تمام شدش بعضی اکسپت تایپ کرده اکسپت میشیم از اینجا بعضی در قسمت دیس پی سی آمده پس پی سی خود باز میکنیم میبینیم که اینجا تمام پس فایل ها در اینجا بر ما ذخیره شده مثلا هست چی به طور مثال اینجا 700 است و اپتیک ویف خب به طور نمونه همه این اپتیک ویف میگیریم خب میبینیم به شکل یک وایرس واری چیز آمده خب شد این را راست کلک میکنیم می اوپن ویت نوت نوتپد بگیرین چون که همیشه نوتپد که سورس کد ها را همیشه بر شما برمایش میگذارم میایم اینجا سعی کنین هسته اینجا سبر اپتیک نمیشه هسته خب من به قسم نویت پسورد لمس گزارش اینجا گفته و در قسمت اینجا به این سکنگ نشته است کی متریال یعنی پسورد هزی پاسپورت هزی چی هسته دوازده ات دلار ساینس علامه زرب پی ال 1 خب من ایره چی میکنم کپی میکنم این پاسپورت اینجا خب ایرم من مایز میکنم connection من در قسمت در قسمت وای فای ها دو وای فای است البته من میخوایم به طور مثال اپتیک ویف کانکشن خب من یک پسورد از دل خود میبینیم که وارد میکنم و یک پسورد کاملا مختلف connect میگم ببینیم که چی میکنه دیدین در نتورک سیکیورتی که این isn't characterized try خب پسورد گشته باز بیا من control V paste میکنم ببینین اما پسورد ما کن 12 ات دالر ساین زردار ال یک و از next میکنم yes. ببینین که یه هم شد از وای فای ما وصل خب برای که چکش بکنم من میم در براوزر خواد یا هم یوتیوب باز میکنم خب میبینین که کار میکنم من میام مثلا اینجا میگم یور چینل خب در نمونه میبینیم که میبینیم که کارش میکنه هدف خب شما هم YouTube channel شما هم میتونید YouTube channel مرا هم هم سابسکرایب هم like بکنید و ویدیوهای بیشتر از ما ببینید